Привет, друзья! Сегодня у нас необычная задача. Итак, погнали! На картинке изображены игральные кубики. На одном из них ошибка. Нужно найти на каком. Правильный ответ вы узнаете через 10 секунд. Как мы видим, на одном из них изображена семерка, что является ошибкой. Если вам понравилась задача, поставьте лайк и сделайте репост.